Lo sapevate? Esiste una ristretta minoranza del mondo che non riesce mai a saziarsi. Che problema! Non contenti del caro Fiscal Compact, vogliono ora farci mandare giù un altro delizioso dessert. Si chiama... E che cos'è? È un trattato che Europa e Stati Uniti stanno stilando in silenzio attorno a cui c'è un alone di mistero. Oh. Zero informazioni, zero trasparenza. Il problema è che se questo trattato passa, le leggi dello Stato, le decisioni delle regioni, le delibere dei comuni potranno essere impugnate da qualsiasi azienda privata e perdere così il proprio valore. Vogliamo qualche esempio? Le leggi sulla sicurezza e sulla qualità del cibo. Per la gioia delle multinazionali alimentari. Addio. Le leggi sull'acqua pubblica? Da oggi in poi chiamatele leggi sull'acqua privata. I beni comuni della natura, come i semi, potranno diventare proprietà esclusiva del mercato. Con l'alibi della proprietà intellettuale potrebbe essere impedito qualsiasi scambio e download via internet. Questi ovviamente sono solo alcuni esempi. L'altra Europa con Tsipras vuole andare al Parlamento europeo anche per bloccare questa vergogna. Per fare un'altra Europa. L'altra Europa. municípios.